Рекомендую тебе канал Владюша. Он снимает хорошие видео, как крутые фишки по киномастеру, эффект киномастера и игры без интернета онлайн. Подпишись на его канал и ставь лайк. Ну а мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Дю Поделки Сабира, а я вам покажу, как играть Балди Басец. Я эту игру снимал когда-то, и вам сейчас я покажу. Сейчас голос. Раз еще загрузка идет. Смотрите, какой Балди. Эй, Балди, высасты. Это что вы подписались на ютубе. У меня этот игра с модами. Например, я флэш, Что я иду быстро. Например. Я... Я включаю вот эти. О, Тут даже есть ответ сама ответ на математике. Еще я могу сквозь стену ходить. Так, короче. Ребята. Ребята, взломанные валды в ссылке в описании. That's right. А, я понял. Тут мод для легкого математики. На легких ответа. Так, правильно. Something я понял, тут самый легкий ответ. Я, я вот подключил. Вот. Это, дорогие друзья, это неправильно, но тут матч Г, ну чтобы тут было все правильно. Это все мод. Ребят, я вышел отсюда. Так. Ребята, этот мод, ссылки в описании. Подписывайтесь на YouTube, на мой канал. Если я наберу хотя бы 20 лайков, я оставлю ссылку в описании. Я все равно оставлю. Тут будет. например, я напишу. Все. Вот, видите? Я неправильно пишу. Ля-ля-ля. Ой. Видите? Тут все неправильно. Это все ответы такие. А вообще-то это неправильно. Пауза. Так. О, -о, -о. О я нашел следующую дверь. Этот мод мне понравился. Я его советую. Ха-ха, это просто так. Так. Шоколадка. Чоколадка. Чоколадка. Я хочу позвонить полицию. Hello. Так. Ребята, я выигрываю. Я уже нашел тетради остальные. Я не знаю, сколько тетради я нашел. <laughs> Ребята, это круто. Я не знаю, сколько я тетради нашел, но мне нравится эта версия. О, нет, я хочу включить. Если вы помните, значит я был. Что это такое? О! А, надо было взять. <coughs> так, извините, ребята, я покажу. Это что такое? Батончик. Ну, давайте. Ох, как меня везет, а! Я могу все узнать быстро. Опа! Я за минуту нашел эти тетради. Ребята, мне нравится этот мод. Значит, я в этой комнате был. Ребята, посмотрите, я нашел эти Yes! Ребята, я выиграл. Что ж, ребята, подписывайтесь на канал. И всем пока.